Skam og kraft er ikke nok, hvis du gerne vil redde din bror. Nej, Tina. Det er for farligt. Tiden er kommet, hvor du skal lære at bruge slangen, skal.